Então, a Oxfam está muito preocupado. Hoje conclui as negociações da conferência preparatória, eh, não tem avanços. Eh, esta noite, o Brasil assume a presidência da Conferência de Desenvolvimento Sustentável, que começa a próxima semana, e estamos, como a Oxfam, chamando o governo brasileiro a assumir é, sua responsabilidade para a liderança e, e, para poder garantir compromissos com o que precisa o mundo para um, um desenvolvimento sustentável. Estamos pedindo quatro pontos centrais para essas negociações. O primeiro tem a ver com agricultura sustentável, mudar o sistema de produção e consumo de alimentos, priorizando a agricultura a pequena escala e a agricultura familiar. Dois, que eh, juntamos e integramos as, as metas do desenvolvimento da equidade social com a sustentabilidade os limites planetários que nosso planeta tem. Três, que conseguimos eh, fontes inovadoras de financiamento para financiar esses novos compromissos, sobretudo dos países em vias, de desenvolvimento, em vias de desenvolvimento. E quarto, que garantimos um piso social eh, que seja global, não sou um Brasil sem miséria, sou um mundo sem miséria.